жансая аңсар кеткен соң мен өзінің ғана заттарын жинап пәтерден көшіп кетіп еді пәтер күйеуінікі ғой бұл жаққа енді дананы көшіріп әкелер деп ойлады өзінің жұмысына жақын жерден арзандау времянка жалдап өмірін ақ парақтан бастауға кіріскен оңай болып жатқан жоқ әрине тамағына кептелген өксігі не сыртқа шықпай не кері кетпей жарылуға шақ қалып жүр өзін әрең дегенде қолға алып қыбырлап тіршілігін жасауда бар бақытынан бір сәтте айырылып айдалада жалғыз қалған оның орнында басқа біреу болғанда жүнжіп жоқ болып кетер ме еді бірақ жансая шыдамды шыдайды бұл сынаққа да әсел мейлі өз анасына барды уақыт өте үйреніп кетер ал аңсар ше көңіл алданар уақытша ойыншығы болғанына күйзелді оның алдында титтей де қадірі болмағанына күйінеді ал бұл жан тәнімен сүйді аңсарды көк аспанды күйеуінің көзінен көрді жердің жәннатын жарының өзінен көрді сонда да бағаланбады ақ сезімі сезімі қорланды жүрегі жараланды ұмыту үшін уақыт керек ескі үйдің бір бұрышында ол нені неден бастарын білмей бүк түсіп жатыр бәрін нөлден бастау қандай қиын еді шамасы келер ме осы кезде телефон дауысы да безілдеп қоя берді белгісіз номер таныс дауыс дана ғой дана орнынан ыршып тұрған оның қол аяғы дірілдеп қоя берді неге қобалжып кеткенін өзі де білмейді телефон нөміріңді көршіңнен сұрадым кетіп қалыпсың ғой адресіңді айтшы әсел сені сағынды екі үш күн сағынышын басып қайтсын екі үш күн ғой әсел ой жаным сол деген жансая мекен жайын айтты өзі орыннан тұрып апыл ғұпыл үй ішін жинастыра бастады жақын маңдағы дүкенге жүгіріп дастархан қамына кірісті бір жігітке ғашық болған сыныптас қыздар бірін бірі ұнатпайтыны онсыз да белгілі өздеріне салса бірі бірінің жүзін көргісі жоқ бірақ ортада әсел бар қыз тұрғанда бұл екеу әзірше бір бірінен алыстап кете алмас анашым деп сонадайдан жүгіріп келе жатқан әселге жансая құшағын ашты екеуі құшақтасып жылап көрісіп жатыр дана тұр қиып теріс қарап көзіне айналған жасты көрсетпей жансаямен салқын ғана амандасып үйге де кірмей қайта кетпек болған дана жақсы сонда мен кетейін үш күннен соң келемін ғой деді үйге кірсейші шай ішіп кет деп жалпақтаған жансаяға қарамады да кетіп бара жатып жарты жолдан қайтқан ол жансаяның бетінен сүйген сияқты болып құлағына әселге түсіндіріп ақылыңды айтшы менің кім екенім түсіндірші рахмет саған деді қызына естіртпей жарайды жарайды жақсы саған да рахмет деген жансая басын изей берді әсел келіп түнектен сәуле жарқ еткендей күйге енген жансая ыңылдап әндетіп жүр қыз аулада ойнап отыр бұл кешкастың қамына кіріскен әселдің әкешім келді деп саңқ кете қалған дауысына селк мұның қолынан ожауы түсіп кетті жер теңселіп барып орнына келгенде күй кешті неге кетіп қалдың бажамнан сұрап біліп алдым адресіңді неге кетіп қалдың деп аулада ойнап отырған қызын көтеріп үйге кіріп келген аңсарды көрген бұл состиып тұрып қалды ал үйдің қожайынындай бөлменің төріне жайғасып алған аңсар бүгін қандай тамақ деп қояды жансая кейбір әйелдер секілді шап ете қалмайды жағадан алып төсіне шаппайды үнсіз жүріп күйеуіне ас суын берген соң неге келдің деді жай ғана неге келдің деген келсем өз әйелімнің үйіне келдім әйелімді алып кетуге келдім деді ол шәйді сораптап отырып қалай солай сен менің әйелімсің бұрынғыша бірге өмір сүреміз құдай қосқан қосағымсың өлім ажыратпаса енді бізді ешкім ажырата алмайды бірге кемпір шал боламыз деп жымиған күйеуінен бұл көз алмай қарап отыр Ал аңсар көзін тайдырады мұң мен шерге толы жанарын жасыруда жансая мырс етті неге күлесің данаға барар жолды мәңгілікке жауып келдім менің орным сенің қасыңда екен солай дем иә ештеңе болмағандай өмірімізді ары қарай жалғастырайық тәк қай жерге келіп едік деп күлімсіреген күйеуін жансая аяп кетті осылай айтып отырса да әр сөзінен дананы әлі де сүйетінін қимайтынын бұл аңғарып қалды күлімсірегені де жасанды біраз үнсіздіктен соң жансая сөз бастады әбден үйреніп алыпсың өзің данамен ұрысып қалсаң маған айналып келе бересің онымен татулассаң мені еңіретіп тастап кете саласың бір емес екі емес мен саған ойыншық емеспін ғой Менде жүрегі бар тірі адаммын бүгін осылай деп отырсың ал ертең татулассаң тағы да кетесің бұл байғұс бәріне көне береді дейсің бе не істесем де жарасады деп ойлайтын шығарсың қаласаң кетіп қаласаң келіп мен сенің немқұрайлылығыңнан шаршадым отбасын сақтауым үшін бір ғана менің сезімім мен төзімім аздық етуде әлім жоқ шаршадым тоңдым сенің маған деген суық көңіліңнен ешқашан ерімейтін мұз жүрегіңнен жаурадым мені әйел ретінде емес бәрін түсіне беретін досың ретінде қарауың мені түңілдіреді ал мен әйелмін сүйгенімнің сүйіктісі болғым келеді сені сүймесем осы қалпыңды қабылдау қиынға соқпайтын бірақ мен сенімен енді бір шаңырақ астында тұра алмайды екенмін сен маған тым жақынсың бірақ қол жетпес тым алыстасың дәл қазір маған қарап отырсың бірақ мені көрмейсің сен үшін менің орным бос ойың басқа жақта менің сөздерімнің бірін тыңдап бірін тыңдамай өз ойыңмен әлексің сен үшін мен ешкім емес екенмін ешқандай орны жоқ ешкім болудан шаршадым маған жүрегіңнен орын бермей кеудемнен кере теріп, жолатар емессің мен сенімен бірге өмір сүрсем де жалғыз едім жалғыз болдым ары қарай да жалғыз өмір сүре беремін басқа айтар сөзім жоқ келме не деп кеттің не болған сендерге екеуіңді келісіп алғандай дей берген аңсардың сөзін бөлген жансая көрдің бе не нәрсе болса да данамен байланыстырып қоясың оның саған не айтқаны дәл қазір осы жерде маңызды емес қой неге оны кез келген жерге қыстыра бересің а болды жетер жансая түсінші ашуыңды бас данамен бір жола байланысымды үзіп келдім сен менің әйелімсің сені ешқайда жібермеймін мен әлі де сенің күйеуіңмін мен не айтсам сол болу керек айтқанымды тыңдауға міндеттісің анау мынау сөзің тоқтат заттарыңды жинады үйге оралайық неғып отырмыз бұл жерде мен не деймін домбырам не дейді әлі де түсінбепсің бұдан кейін маған бұйрығың шүре қоймас мен сенімен ажырасамын бізді байланыс тұрған тек ерлі зайыпты деген сөз ғана отбасын сақтап қалу үшін бір менің ғана жүрегімнің оты аздық етуде күннен күнге өзіңнің салқындығыңмен жүрегімдегі оттың алауын сөндірудесің ту сенде бір қайдағын айтып бер қарашы мен сені осы уақытқа дейін маңдайыңнан шерттім бе жұмыссыз үйде шалжиып жатпасам арақ ішпесем сені аш қалдырмасам маған не дейсің енді бір еркекке лайық өз міндетімді үнсіз атқарып жүрмін ғой иә сол үнсіздігің мені шаршатты сен үнсіз өз міндетіңді атқарып жүргенмен ортамызға үлкен қамал қойып қойғансың үнсізсің біздің арамызда әңгіме де жоқ бардым келдім дегеннен басқа не айта аламыз біз мені тыңдар сенде құлақ та жоқ ер әйелдің арасында өрбейтін әдемі әңгіме айтар сенде тіл жоқ маған келгенде соқырдың мылқаудың кейпін киген әлемі бөлек бөтенсің еріккенің сөзін айтпашы не деп кеттің түсінсең де түсінбесең де соңғы сөзім осы менің өмірімнен кет сені көргім келмейді қасыңда жүріп тоңып кеттім сенен алыс кетіп жылынғым келеді аңсар әйелін ұрсып та бұйырып та жылы сөйлеп те көндіруге тырысты бірақ жансая алған бетінен қайтпай отырған орнынан қозғала қоймады амалы таусылған еркек бұл үйдің есігін қатты жауып шығып кетті ол кеткен соң көз жасы тоқтамай егілген жансая айдалада жалғыз қалғандай болды әселдің шырылдап неге жылай бересіздер сіз де жылайсыз дана мама да жылайды әкешім қайда кетті деген жыларман халін көргенде ғана еңсесін тіктегендей болды жыламаймын қызым ешқашан жыламаймын енді деген жансая әселді құшақтап сүйе берді аңсардың лаулаған махаббатының отына өртеніп кетуден қорыққан дана мен күйеуінің мұз қарған аязы жүрегіне тоңып үсік шалудан қорққан жансая өз өмірлеріне осылай үкім шығарды аңсарға не баспанасы көлігі жұмысы бар келісте еркек жалғыз қалмас көп уақыт өтпей ақ аңсар үшінші рет үйленді қалай кімге үйленді ол жағы беймәлім әйтеуір шаңырақтардың түтіні түзу түтеп тұр бұл күнде дүниелі данаға кім қызықпас аңсар үйленіп кеткен соң ол да сүр бойда жігітке тұрмысқа шығып алды мінезі жайлы жансая да жерде қалған жоқ күндер өте әйелі қайтыс болған үлкен жастағы жақсы бір ер азаматтың етегінен ұстады ал әсел дана мамасына үйренді мектепке барып жүр бұл күнде демалыс күндері жансаяның үйіне барып тұрады сыныптастар бас қосқан кезде дана мен жансая ең жақын құрбыларша жұптары жазылмайды аңсардан аулақ жүреді екеуі де жап жас келіншегін қасына тастамай аңсар да келеді сыныптастардың отырысына ара гүлді сүйді гүл күнді сүйді дегендей мұндай жағдайлар өмірде баршылық шыдаймын сыртқа сыр алдырмаймын деп өз қалауларын тұншықтырып отбасы алдында жауапкершілігін сақтап отырған қаншама жандар бар арамызда ал сезім сергелденге салған бұл үшеуін тағдар талқысы осылай үш жаққа лақтырып еді бір өкініштен құралса да үшеуінің де ел қатарлы тып тыныш отбасылық өмірлері бар бұл күнде әңгіменің соңы